barchaga assalomu alaykum hurmatli bepul ta'lim kanalining obunachilari bugungi darsligimizda e, ijtimoiy tarmoqlarga ya'ni telegram instagram tiktok youtube va laki e, e, ijtimoiy tarmoq profillarga akkauntlarga obunachilar ko'paytirishda bepul o'rgataman lekin bu nakutga qilish xizmatlari pulli no sizlarga ancha arzonga tushadi birinchi bo'lib mana videoni ostidagi silkaga bosib kiramiz ro'yxatdan o'tish degan so'zda yozib qo'yaman uni ho'p registratsiya menyusiga o'tamiz bu yerga mana sizlar chizib ko'rsataman bu email pochtalarini yozasizlar email gmail pochta ketaveradi farqi yo'q bunga keyingisiga login parol login parol misol uchun meni ismim javlonbek mana javlonbek bir ikki uch to'rt deb yozib qo'yganman uchun kerakkan shu nomer bir login login degan joydiga mana login joyi bunaqa joyi chiqadi mana login mana shunaqa joyda to'g'ri keladi login desa mana shuni keyin safar kirayotganimda bu saytga ana shu nomini kiraman tagi parol yozasizlar mana ayting parol yozasizlar parol yozgandan keyin rollab qo'yasizlar shu parolni esdan chiqib qolmasligi uchun keyin e, bu m not robot degan joyni tugmasini ezib qo'yasizlar ну ana sizlar e, sayt saytdan to'g'ri e, inson sifatida o'zlaring shaxsiy holatda kirayotganlarini isbotlash uchun ho'p e, bu yerda misol uchun men ro'yxatdan o'tganligim uchun bu yerda to'g'ridan to'g'ri e, shu o'zimda pochtadan kirib ketaman kirib ketaveraman mana ho'p bo'ldi mana bu juda ham oson bo'ldi e, endi bu saytga pul solish qanday bo'ladi hozir buni balans tugmasi bosadigan bo'lsak bu yerda pul yorish chiqadi o'zbekiston o'zbekiston holatida bizning mentalitetda eng qulay pul o'tkazish yo'llari viza karta orqali hop sizlar hozir viza karta orqali o'tkazishlaring viza karta orqali o'tkazishlaring mumkin e, qivi orqali o'tkazishlaring mumkin qivi orqali o'tkazish ham e, oson undan eng oson yo'li no har qanaqa internet sohasi yangi kirgan ham biladigan yo'li veb money orqali veb money orqali har qanaqa inson bemalol pul o'tkaza oladi bu dasturda bemalol e, shu play market orqali play store shu e, iphonelar ham orqali yuklab olishlaring no shu bemalol kasholik ochib foydalanishlaring endi veb moneyga puli qayerdan o'tkaziladi no birinchi savollardan biri veb money pul o'tkazishda e, men sizlarga oddiygina klik dasturda o'rgatishim mumkin klik dastur orqali mana to'lov degan menuga o'tasizlar to'lov e, menusidan e, web money mana web money mayda valyutani kiritasiz sizlar endi VMS, ya'ni dollarda kiritasizlar VMS kartalarini kiritasizlar mana kiritganlaringiz valyuta turi aqsh dollarida e, misol uchun bir dollar ikki dollarni kiritasizlar kiritganlaringdan keyin to'g'ridan to'g'ri sizlarda o'sha veb moni kashfloglaringni tushirib beradi mana mana meni meni veb moni kashflog ну e, kartam linkim meni ну bu sayt veb moni juda ko'p foydalanaman ну eron ну amerika juda ko'p davlatdagi odamlarga o'zimni hisobimdan odam qo'shirib pul shuni e, shunaqa qilganman juda ko'p joylar misol mana bu inson adashmasam shu biza ishlayotgan shu e, instagramga internet ijtimoiy tarmoqlariga nakrutga urib bergan saytni boshlig'i shu yaratgan insonni hisob raqami sizlar avtomatik o'zi bu odamda linkni kelib chiqaveradi pul o'tkazmoqchi bo'lib bu yerda qancha o'tkazmoqchilar yozsizlaring mana misol uchun bu yerga eng kam misol uchun yetmish besh rubl yetmish besh rubl yozasizlar пополнить tugmasini bosasizlar mana hisobni yetarli mablag' yo'qligini sizlarga ko'rsatishim mumkin misol tariqasida mana все o'zi avtomatik kiritganligimni hisobiga to'g'ridan to'g'ri kirib ketaveradi mana endi qolgan joylari pulim yo'qligi uchun <laughs> hozir uni berib yuboradi baribir sizlar bilan jonlanbek bo'ldi bepul ta'lim kanaliga a'zo bo'lishni unutmanglar